saluton mi estas en mia laborĉambro kaj hodiaŭ eh, okazas io nova nome che la temo de la hodiaŭa medito estas eh, consilita fare de la patrono kiu eh, lasta tempe eh, eniris eh, nian rondon de subtenantoi, Do estas du sugestoi eh, pri unu temo facte, quiu estas lat concordo. Do resto con ni por la medito, char tiu medito estas a parte speciala. Cai mi volas tanki de nove nian patronon, quiu estas la skipo malanta o la intercultura novelo concurso. Do bon volu resti gis la fino, por vidi la detalo in anta o la fino della medito mem. Dankon. Saluton carai cae bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Ci vespere ni cun meditu sur du el tiroi, ciui concernas unu temon. La temon sugestis nia patrono la scipum alantau la intercultura novelo concurso. Chies detalo vi trovos e la fino. La unua el tiro venas e la parolado malferme de la sessa congresso in Washingtono iaro 1910, cae mi nun legas el pagio 395. En tia afero se gi per si mem montrigis vivi pova, concordo, estas la plei certa garantio, de senduba successo, mal concordo signifas la morton. Tion comprenas tre bone niai samideanoi, cae tial, ili, cun indigno, for ciun, ciu volas deloghi ilin de la comuna voio. La dua el tiro venas male el la oca congresso quio ocasis du iaro in poste en 1912 kai mi legos el pagio quartcent dec Antao ol mi formetas de mi cian officialan rolon en nia afero mi ancora la lastan foion admonas vin laboru ciam en plena unuezzo en ordo kai concordo ciu in duba in demando in kiui concernas la tutan esperantan aferon, kai kiui ne la personan liberezon de ciu aparte sperantisto solvu ciam pace. Per regula interconsiligio de via egarraite electitae delegitoi, kai per disciplina cedo de la mal plimulto alla plimulto. Neniam permesu, che ennia afero, regu la principo, kiu pli laute crias, tiu estas prava. Do ni povas al fronti la temon pri concordo en eh, esperantujo en multa manieroj. Unue mi volas komenci la analizon per la du el tiroj kaj generale pri la Zamenhofa perspektivo. Ŝajnas al mi ke Zamenhof tre bone memoris la interlingvistica in milito in quoi ec aperis cune cun la schismo la defio de ido qui forprenis grandan parton de la franc intellectularo esperanta pro tio li volis substrechi nomi la besonon de ordo qui el baso grundo sur qui construi concordon. Cai, cio estas concordo, lauli? Do, shainas al mi che concordo estas la Osamenhof lia maniero interpreti democratian decidon. En ciu estas voce donado pli multo, cai mal pli multo, discipline sin submetas post la decido tio memorigas al mi la referendumon en iaro 1994. Do, kion ni povas eltiri por ni mem nun tempuloi, dudek unu iarcentuloi, se vi volas. Shainas al mi che Nun tempe ni travivas gravan crison de democratio en la tuta mondo, char oni besonas rapidan solvon pro urgiai problemoi, pensu pri la covima pandemio tut monda. Sed tio est tre risca afero, char se iu decidas per grava crio, se iu decidas criante pli forte o l'aliai, compreneble, tio post la fino de la urgia momento igas dangera situazio. Cae facte mi pensas che ni ne vivas urgion plus ni vivas crison, cae criso estas, el la helena lingvo, trapasso el iu stato al iu nova stato. Do ni estas giuste en la tunelo, ni vidas la lumon ie eh, la fino, sed ni ancora devas promeni por vidi la belan cielon. Do, ciu manco de concordo estis la causo, malanta o la relativa mal successo de Esperanto, mi ne havas respondon. Sed vere mi pensas che malgrau la multa e limoi ni spertas ciu tage de democratio ne estas alia voio. kai per zorgai publicai politicoi, cai aparte lingvo politicoi, cae la bit technologiae opportunoi oni povas malaltigi la nivelon de burocratio char estas giuste burocratio, la cefa causo malanta o la tempo perdo, de la homoi stultai tascoi, qui estas tute evitindai, kai ech evitendai. Bone, mine chu citiu cun medito estas sufice orda cae concorda, bon volu reagi, temas pri speciala medito cae iomete experimenta, ciu ocase, mi dankas vin pro la instigo esplori nova in voio in cun por cun mediti intertempe mi salutas vin chi el ciam dankante vin pro la attento kai gisante al morgau per la cutima formulo antauen sen fine